que el agua y el saneamiento sean derechos humanos. Sí, eh, esto fue un una contenido de una resolución de las Naciones Unidas de 2010 que considera que el derecho a vida, el derecho a un nivel mínimo de vida, incluye el derecho al acceso a servicios de agua y saneamiento para todos. Entonces, es muy importante el reconocimiento de estos derechos porque las personas eh, de cualquier persona sin discriminación tiene derecho al acceso a servicios y los países, los gobiernos tienen la obligación de proveer servicios a todas las, personas. Entonces la, gente puede reivindicar en la justicia cuando no tienen los servicios totalmente adecuados y los estados tienen la obligación de proveer estos servicios. Si nos hicieran un examen a nivel global en derechos al agua y al saneamiento, ¿qué nota sacaríamos? ¿A quiénes estamos dejando atrás? Sí, eh, yo voy a dar una nota 6. ¿Y por qué 6 y no 4 y no 8? Porque, por un lado, estamos avanzando. Si miramos, si tenemos una mirada histórica, desde 20 años atrás, hoy la situación de cobertura de servicio mejoró. Y no es 8 o 9 o 10 porque hay mil millones de personas sin acceso a servicios adecuados de agua y más, ainda el dobro, sin acceso a servicios adecuados de saneamiento. estamos avanzando, pero hay mucho que hacer. Si el agua y el saneamiento son derechos de todas las personas, ¿por qué no todo el mundo lo tiene asegurado? Sí, o, que el marco de los derechos humanos establece es que los países tienen que hacer un esfuerzo para una realización progresiva de estos derechos. Entonces, se espera que gradativamente la gente, un conjunto mayor de personas, tenga acceso a estos servicios. Eh, hay mucho que hacer, entonces eh, los estados tienen que establecer políticas muy claras y presupuestos eh, designados para estos servicios para que se alcance un número mayor de personas en todo el mundo. ¿Qué sucede con las personas que no tienen asegurado el derecho al agua y al saneamiento? Sí, hay, muchos impactos eh, en la vida de las personas cuando no tienen acceso a servicios de agua y saneamiento. Es muy claro los impactos en la salud, então há muitos estudos que mostram que quando não há serviços de saneamento, a incidência de enfermidades infantis como diarreia é muito mais grande do que quando há. Pero há consequências em várias outras esferas de vida. Por exemplo, as as niñas uh, impactado o acesso à escola quando são pobres têm que ajudar a família buscando agua, hay un impacto muy grande en las relaciones de género, entonces eh, la dignidad eh, de las mujeres eh, está afectada cuando no tienen bañeros, tienen que buscar o defecar a cielo abierto, como pasa en muchos países. Entonces hay, muchos impactos y promover los derechos humanos agua y saneamiento significa promover varios otros derechos de una forma directa también. ¿Por qué es importante prestar especial atención a las mujeres en los derechos al agua y al saneamiento? Eh, esto es cada vez más claro cuando no hay servicios adecuados. Los grupos en general más afectados son las mujeres y las niñas. Entonces, cuando no hay baños, ellas eh, tienen que defecar a cielo abierto, están en riesgo de violencia sexual. Cuando no hay agua disponible en la casa, em geral são elas que buscam água, então isso afeta o tempo disponível das mulheres, afeta também sua segurança em termos de violência sexual, as niñas têm mais, menos tempo para atender a escola, quando não há serviços de água e saneamento na escola, as niñas são muito afetadas, sobretudo quando estão na fase de de menstruação. Então, há muitos impactos em as mulheres, nas niñas. Há que ter uma atenção muy especial para estos grupos poblacionales. ¿Qué hace falta para que los derechos al agua y al saneamiento sean universales? Es necesario un conjunto de esfuerzos por parte de los gobiernos, de los que financian los servicios, entonces es necesario haber presupuestos designados para agua y saneamiento de una manera suficiente, es necesario haber planos, es necesario haber políticas, É necessário haver prestadores de serviços bem eh, equipados, com capacidade técnica, É necessário haver regulação de estes prestadores. Então, é necessário, em resumo, que os governos eh, se organizem de forma a atender os direitos. se organize de uma maneira não tradicional, pero de uma maneira que coloquem como prioridade o cumprimento de suas obrigações em termos de direitos humanos à água e saneamento. ¿Qué puedo hacer yo para que cada vez más personas en el mundo disfruten de los derechos humanos al agua y al saneamiento? Sí, como, agua y saneamiento son servicios muy esenciales, esenciales para la vida, yo pienso que es compromiso de todos luchar por estos derechos, garantizar, presionar los gobiernos que implementen servicios para, para todos. Então, é um tema de cidadania, da cidadania que está interessada em promover mais igualdade para diminuir a pobreza, em minha perspectiva, tem que ter em sua agenda, agenda de lutas, o eh, el agua y como um direito essencial.